الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه اول ترز از همه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله متعال ربي بی نهایت سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم که توفیق نهایت فرمود که در یک برنامه کنار هم از طریق صفحه باشیم موضوعی که امروز می خواهم در موردش بحث بکنم چون آمد آمد عید هست در مورد آداب مهمانی هست هر انسان صاحب مهمان میشه و این مهمانی از قبیل اقارب خیشاوندا همسایه ها یا دوستایش را در خانه خود پذیرایی میکنه پس یک سلسله آدابی هست برای مهمان و یک سلسله آدابی هست برای میزبان که اسلام خیلی با توجه کامل طرف این موضوع را خیلی به صورت واضح بیان کرده بخش اول صحبت ما در مورد آداب متعلق به صاحب خانه یعنی میزبان هست که در یک مهمانی میزبان چی مسئولیت هایی داره که رعایت شود و چی آدابی دا که آدابی داره که باید مورد توجه و عمل قرار بگیره اولین ادبی که یک میزبان باید داشته باشه یک صاحب خانه باید داشته باشه نیت خالص هست وقتی انسان مهمان را در خانهش دعوت در خانه خود دعوت میکنه برش زحمت میکشه بهترین غذا و نوشیدنی را برش آماده میکنه باید نیت خود را نیز اصلاح بکنه نیتش کسب پاداش از جانب پروردگار باشه جلب رضایت پروردگار باشه نه به خاطر خوشگذرانی و تظاهر کردن به سخاوت یعنی وقتی یک کس قصد مهمانی کس را میکنه یا مهمان را در خانه خود میپذیره یا در هر مکانی که میپذیره در اولین اقدام یا در اولین وهله نیت خود را باید درست بکنه صالح بکنه از تظاهر کردن از خودنمایی و از اینکه فخر فروشی مسائل در درون یک مهمانی وجود داشته باشه از این چیزا باید بپذیره بپرهیزه دیگه ادبی که باید رعایت شوه بنیکی استقبال کردن هست وقتی که ما یک مهمان را پذیرفتیم استقبال نیک و گرم باید از او داشته باشیم صاحب خانه باید بنیکی از مهمانش استقبال بکنه با تبسم کوشادرویی و همچنان با عبارات نیک و خیر مقدم گفتن یه از جمله آدابی هست که وقتی ما یک مهمان را برای خود میپذیریم هم تبسم برایش داشته باشیم هم رو باشیم هم عبارات نیک را برش استفاده بکنیم و هم هر چیزی که باعث خوشنودی و خوشحالی که مهمان میشه ما به عنوان یک میزبان او را رعایت بکنیم به خاطر از که هر اندازه که ما این مسائل را در استقبال از یک مهمان رعایت بکنیم ای میتونه که در آینده با دل بزرگتر از قبل وارد خانه ما شوه و خاطر جمعتر از گذشته وارد خانه ما شما و مهمانی ما شما را بپذیره متاسفانه بعضی از اشخاص نه تنهایی که با مهمان روی خوش ندارن و با شادمانی برخورد نمی کنن بلکه چهره در هم کشن و ترش رویی می و حتی این منجر به این میشه که بار دیگر این مهمان از آمدن به ای تو خانه و به ای تو میزبان باز ابا میورزه باز روی میگردانه باز به هر اندازه ای که بالای غذا و نوشیدنی و سایر موارد مصرف شود باز برای مهمان خوشایند نیست چرا که قبل از که ما بتوانیم توسط فراخ کردن جا و مکان مهمان را خوشنود بسازیم یعنی شاید رو خوشنود نسازه که ما یک مکان فراخ و وسیع و گسترده را برای مهمان آماده بکنیم تا او خوشنود شود به جای از که ما مکان و جا را فراخ بسازیم فراخ بکنیم یک چهره فراخ برای صاحب خانه برای خرسند کردن یک میزبان مهمان کفایت میکنه یعنی ما قبل از که خانه را فراخ بکنیم باید چهره ما فراخ باشه پیشانی ما باز باشه به خاطر استقبال از مهمان یعنی اگر که اتاق کوچک هم باشه و پیشانی باز باشه میشه که یک مهمان در پذیرایی شود ولی اگر جا و مکان فراخ باشه اما پیشانی باز نباشه باز ای با تمام وسعت و گستردگی و فراخیش باز مهمان را خوشحال کردن نمیتونه چرا که تبسم کردن و لبخند زدن بر روی مردم صدقه از رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید حدیث ترمیزی نقل کرده که تبسم کفی وجه اخیک صدقه تبسم تو بر روی برادر مسلمانت این صدقه شمار میشه بالاخص به او کسی که مهمان داره یکی خو حق, حق و حقوقی که برادر مسلمان بالایت داره هم بالایت است و در ضمن یک حق ای که نسبت به تو داره که حق مهمانیش است ایره هم ما شما باید رعایت بکنیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و وقتی که گروهی از عبدالقیس به سویش میامد پیامبرش گفت برش برشان میگه که ای گروهی که بدون سر افگندگی و پشیمانی آمد خوش آمدید همچنین از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که وقت فاطمه رضی الله رضی الله عنها نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آمد پیامبر به او گفت که مرحبا به ابنتی خوش آمد دخترم یعنی خوش آمدی دخترم برای فاطمه گفت یعنی به یه حد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و با مردم خوشرویی داشت و استقبال میکرده از مردم حتی از مهانی روایت است که میگه من نزد پیامبر رفتم پیامبر به من گفت مرحبا به مهانی یعنی خوش آمدی ای امهانی یعنی کلمات هست که در ذهن ای کسایی که مورد استقبال قرار گرفته در ذهنشان باقی میمانه همیشه کلمات خوب کلمات زیبا و کلماتی که بوی محبت و صمیمیت و مهربانی و شفقت و همدلی از او همیشه ای تو کلمات در ذهن حک میشه هرگز فراموش شدنی نیست پس وقتی که ما من حیث یک میزبان مهمان را در خانه خود میپذیریم استقبال نیکو به هر روشی که او خوش میشه باید زود داشته باشیم البته روش مشروع دیگه ادبی که رعایت شوه برای یک میزبان و صاحب خانه ای است که نشان نشاندن مهمان در جای مناسب وقتی یک مهمان داخل خانه ما میشه یا داخل او مکانی که ما او را مهمان کردیم او را باید در یک مکان مناسب بنشانیم او را باید یک میزبان دقت بکنه که در کجای خانه باید بنشینه در چی جهت مستقر شوه یعنی مکان باشه که مهمان احساس راحتی بکنه محل رفت آمد اعضای خانواده نباشه محل رفت آمد کودکان نباشه محل ناپاک و بوی یا آزاردهنده مسائل نباشه یعنی هر چیزی که باعث اذیت و آزار یک مهمان میشه از اون باید جلوگیری بکنیم از او باید خودداری بکنیم یعنی قبل از اینکه ما یک مهمان را در یک مکان مینشانیم ما باید رو بسنجیم بخواد که مکان رفت آمد نباشه مکان رفت آمد خانواده اطفال مسائل نباشه که با هر رفت آمد اعضای خانواده ما یک دفعه مهمان رو زحمت بکنیم و او را از جای بلند بکنیم تا او اعضای خانواده و کودک از بگذره دیگه ادبی که باید رعایت و مهیا کردن الزامات مهمانی هست در مهمانی بعض الزامات وجود دارد در ضمن از که ما نوشیدنی و خوراکی مناسب را بهش آمادگی میگیریم بعض چیزهای دیگی که ضرورت است که یک مهمان حتی گفته نمیتونه اون مسائل را خود ما میفهمیم خب که مهمان به چی چیزها نیاز داره بالاخص قبل از این نیازها به سریعترین وقت ما باید یعنی به سریعترین وقت ممکن ما باید هم غذا را آماده بکنیم یا چیزی که برای مهمان از خوراکی و چیزی مواد خوراکی و نوشیدنی آماده کردیم او را باید به سریعترین وقت ممکن برشان بیاریم حتی به این موضوع یا استقبال از مهمان یا مهمان را الزامات فراهم کردن در قرآن در مورد داستان در داستان ابراهیم علیه السلام بیان شده که هل اتاک حدیث و طیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون در مورد داستان ابراهیم از جمعی که میگه فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین ابراهیم علیه السلام نزد خانواده خود میره وقتی که مهمانان نزد ابراهیم علیه السلام ابراهیم نزد امو خانم خود میره یک گساله فربی را که نزدشان بود او را حلال میکنه یعنی ذبح میکنه فقربه الیهم قال الا تاکلون بعدش ایره به اونها نزدیک میکنه این امو چیزی که ضرورت بود که یک مهمان نیاز به خوردن داره ابراهیم علیه السلام او را آماده کرد و یه عمل جمله حقوق و بزرگداشت یک مهمان هست رسول ما صلی الله علیه و می میفرمایه حدیث را بخاری و مسلم نقل کرده از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره این یعنی گپ خیلی قوی هست کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره فلیکرم ضیفه باید مهمانش را تکریم بکنه از مهمانش به درستی استقبال بکنه دیگه ادبی که باید رعایت شود پیش کردن غذا با حضور مهمان است ای از جمله آداب است که یعنی پیش کردن غذا با حضور مهمان که در قرآن اشاره شده سوره الذاریات آیه 27 در داستان ابراهیم علیه السلام فقربه الیهم یعنی ابراهیم علیه السلام غذا را به مهمانایشان نزدیک کرد نزدیک کرد و یک چیزی که در ضمن از ما مد نظر میگیریم بعض موارد عده از میزبان ها یا صاحب خانه در این موارد تکلف میکنن به او حد ما یک مهمان را به زحمت نیندازیم که او از پیش کردن غذا در نزد ما او به زحمت شوه و تکلیف شوه و آزرده خاطر شوه یعنی مردم را به تکلف نیندازیم مهمان را بگویم که چیزها آماده است اما چیزهایی که ضرورت سر برش نزدیک بکنیم خیلی دیگه او را به زحمت نیندازیم که حتما باید بخوری از او هم باید بخوری او هم باید بخوری و یک کسی که جرأت او ما به مو حد جرأت دادیم که خوردن و نشودن بتوانه از او بیشتر دیگه رو به تکلف نیندازیم که باید یک پنج لقمه یا بیشتر از متوانایی معده خود او چیزی بخوره و ما او رو به تکلیف بیندازیم دیگه ادبی که باید رعایت شود هزینه نکردن بیش از حد بیش از توانایی برای مهمان صاحب خانه نباید برای تکریم مهمان خیش بیش از طاقت و بیش از طاقت و توانایی خود خود را به تکلیف بیاندازه و به زحمت بکنه به خاطری که ما به محد توانایی خود مکلف هستیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها حالا دم داستان ابراهیم علیه السلام قبلا اشاره کردم می آیه در سوره الذارات آیه 26 آمده که فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین ابراهیم علیه السلام آهسته به سوی خانمش میره و گساله فربه را آورد گساله فربه را آورد چون امی لحظه امی چیز در نزد ابراهیم علیه السلام حاضر بود دیگه چیزی نزدش نبود که بیش از حد خود توانایی میره و برای مهمان آماده میکرد دیگه ادبی که باید رعایت شود دادن حق مهمان هست حق مهمان در طول یک سال یک شبان روز هست و مهمانی سه شبان روز می باشه مهمانی سه شبان روز می چرا که خود کسایی که از دوستای ما می باشند کسایی که زیارت ما را می کنند مین از ما احوالگیری میکنه رسول ما صلی الله علیه و می میفرماید حدیث بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر نقل کرده از عبدالله بن عمر و ان لزورک علیک حقا اما کسی که زیارت تو می میکنه رسول ما صلی الله علیه و می که از اونا بالای شما حق هست و روایت آمده که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه باید مهمان خود را کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره باید مهمان خود را تکریم بکنه پس در سال یک شبان روز اینها برای ما حق دارن و یکی یک مهمانی دعوت میشن مهمانی سه شبان روز می باشه مهمانی سه شبان روز می باشه روایتی وجود داره که چه قسم یعنی سه شبان روز ما یک کسی را که مهمان میکنیم یک شبان روز باید مثل یک مهمان برش غذا تهیه شود البته در حد توانایی خود انسان یک شبان روز ایره علما بیان کردن که خطابه گفته که مهمان را در شبان روز اول تکریم کنند و در دو شب و روز اخیر آنچه در خانه است نزدش بیاورد در شب اول و روز اول باید خوب تکریم شود خوب چیزهای ویژه برش آماده شود ولی در دو شب باقی مانده امو چیزهایی که در یک خانه برای خود اعضای خانواده مد نظر گرفته می شود، تهیه آماده شود و او آماده شود حق و حقوقشان هست دیگه ادبی که باید رعایت شود خدمت کردن برای مهمان توسط خود صاحب خانه خود صاحب خانه باید مهمان خود را تکریم بکنه عزت و احترام بکنه و این نکته ای است که الله متعال در قرآن در داستان ابراهیم علیه السلام به ما بیان میکنه که فقربه الیهم خود ابراهیم علیه السلام غذا رو به اونها نزدیک میکنه خود ابراهیم علیه السلام با او جایگاه و مکان و منزلتی که داره ابراهیم علیه السلام خودش به عنوان یک میزبان مهمانای خود را استقبال میکنه حتی امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری یک باب جداگانه را در مورد تکریم مهمان توسط خود صاحب خانه ایجاد کرده یعنی یک موضوع خیلی مهم هست که خود صاحب خانه و خود میزبان از مهمان خود استقبال بکنه و خودش خدمتش را بکنه ایتو نشوه که خود یک مهمان را به زحمت بیاندازه و مهمان را بگه که تو اینا را تو شما خودتان را استقبال بکنن و خودتان را تکریم و احترام بکنن نه خیر این مسئولیت ما و شما یا مزبان هست که وقتی مهمان خانهش میه باید به صورت خیلی درست خودش استقبال بکنه دیگه ادبی که باید رعایت و احسان کردن برای مهمان در مدتی که در خانه میمانه احسان کردن یعنی نیکوکاری فراهم کردن مناسب مکان مناسب برای خواب مهمان وسایل بستر را برش آماده بکنه یعنی چیزی که نیاز داره حتی در کتاب آمده که پتو و بالش و حتی مواد شوینده و آینه و مسائل و غیره را برای مهمان آماده بکنه یعنی ما میفهمیم در یک اتاق که مهمان هست در او داخل شویم اما نیازهایی که ما خودت می داشته باشیم برای خود رو برای مهمان فراهم بکنیم که مهمان به چی نیاز داره به وضو کردن و جانماز و امروز و خب امروز چارچر و مسائل اینترنتی مسائل نیاز هست البته که به صورت مشروع استفاده صورت بگیره چون حال تغییر کرده قبلا میگه او روز ما یک جای خواندم میگه کسی مهمان جای میره اول از جای نماز و قبله و چیزا پرسان میکنم ما امروز چارشر کجا هست اینترنت هست نیست وای فای هست نیست ولی چیزی که مناسب برای یک مهمان هست و ضرورت یک مهمان است رو باید فراهم بکنه صاحب خانه و یک نوی از احسان و نیکوکاری است با مهمان دیگه ادبی که باید رعایت شود بیرون شدن با مهمان تا جلوی درب منزل وقتی که مهمان از میزبان اجازه میگیره ای خود میزبان باید مهمان خود را تا پیش روی دروازه استقبال بکنه بدرقه بکنه همراهش بروه این یک نوی از ادب و احترام هست با او این تو نشوه که از داخل خانه با او خداحافظی بکنه و مهمان را رو ها بکنه که بروه خودش نه حق مهمان است که میزبان همراهش تا جلو در را باید بروه حتی اگر امروز خود مهمان گاهی اوقات در خانه ما که امرای خود شاید موتر داشته باشه کدام مرکب داشته باشه در بیرون کردن مرکب و سواریش یا موترش ما همکاری بکنیم از جمله حقوق مهمان هست دیگه ادبی که باید رعایت شود عدم داخل شدن به خانه و بستن در بروی مهمان هست یعنی قبل از اینکه ما مهمان را رخصت میکنیم باید مهمان خودش از دروازه خارج شه و ما دروازه را ببندیم یعنی تو نشه که طور برخورد بکنیم که دروازه را برای خود بسته بکنیم مهمان را خودش رها بکنه که برو دیگه نخیر اجازه میگیره ازت و تو به صورت درست و بپشانی باز از او تشکری میکنی و اگر کوتاهی هایی در موردش کرده باشه از او معذرت میخواهی و بعدش او تا دروازه استقبال میکنه و بدرقه میکنه بعدش با او خدافزی میکنه به طرف کار خود برود بخش دوم صحبت ما آداب متعلق به مهمان هست تا به حال که صحبت کردیم در مورد میزبان بود که یک میزبان یعنی صاحب خانه چه قسم استقبال بکنه از یک مهمان خود حال مهمان رسیده داخل خانه مهمان چی ویژگی های رو باید رعایت بکنه چی آداب رو باید یک مهمان رعایت بکنه این روزهای عید نزدیک هست وقتی ما میرن در یک خانه کسی به عنوان یک مهمان یک مهمانی ویژه‌ای برای ما شما تدارک میبینن ما و شما به عنوان یک مهمان چی مسائل رو باید رعایت بکنیم اولی که یک مهمان یا یک فرد بالایش لازم است که وقت دعوت میشه دعوت برادر مسلمان خود را بپذیره زیرا از جمله حقوق مسلمان بالای یک مسلمان دیگه حق یک مسلمان بالای مسلمان دیگه که در یک روایت پنج حق ذکر شده در روایت دیگه شش حق ذکر شده یکشی است که و اذا دعاک فاجبه وقتی که یک برادر مسلمان تو رو دعوت میکنه و دعوتش را بپذیری دعوتش را قبول بکو این از جمله حقوقش است البته که در مهمانی منکر نباشه در مهمانی گناه و معصیت و نافرمانی از الله نباشه اگر در یک مهمانی که در اوج معصیت و نافرمانی و گناه هست دعوت را پذیرفتن در ایتو جاها قابل قبول نیست و درست نیست کسی دعوتشان را قبول بکنه بگذار اگه خفه هم میشه خفه شوه ولی در جایی که خدا خفه میشه از ما و شما در اون مکانها ها اشتراک نکنیم و ایره نگویم که دعوت را اجابت یا اجابت دعوت ای واجب هست نه خیر ای تو موقعیت هایی که میبینیم که اونجا منکر نیست اوجه کدام گناه و معصیت و نفرمانی نیست واجب است بالای ما شما که ما اما دعوتی که از توسط برادر مسلمان خود از ما صورت گرفته ما باید رعایت بکنیم و قبول بکنیم دیگه ادبی که باید رعایت و رعایت نمودن آداب اجازه خواستن و ملاقات وقتی ما به خانه کسی میریم به عنوان یک مهمان ما مهمان هستیم در خانهش داخل میشیم آداب اجازه خواستن باید, باید رعایت بکنیم مثلا این قبلا هم در درسای گذشته ذکر شده اول خب باید به یک وقت مناسب ما در خانه میزبان برویم به آرامی دروازه را بکوبیم رو به روی دروازه استاد نشیم وقتی که دروازه را دقلباب کردیم دروازه را تق تق کردیم به اصطلاح رو به روی دروازه استاد نشیم در یک کناری از دروازه استاد شویم حرفای خود را با سلام آغاز بکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعدش خود را معرفی بکنیم چشمای خود را در داخل شدن به خانه پایین بیندازیم صدای خود را بیش از حد بلند نکنیم در هنگام ورود به خانه در مکان بنشینیم که صاحب خانه برای ما شما مد نظر گرفته اطراف خانه و اهل بیت را و اساسی خانه را خیلی دقیق نظر نکنیم و کنچکاو نشویم در موردش و بیش از حد ضرورت در خانه نمانیم و در هر قسمتی از خانه گشت و گذار نکنیم و هنگام رفتن از خانه اجازه بگیریم این مسائل است قبلا هم در ساز ذکر شده ولی این مسائل را یک مهمان باید بینهایت زیاد مد نظر داشته باشه این کار را نکنه که صاحب خانه را و یا میزبان را از مهمانی پشیمان بکنه دیگه ادبی که باید رعایت شود ابراز تشکر از صاحب خانه وقتی مهمان دید استقبال درست شد یا نشد یا نتوانست یک میزبان از مهمان استقبال بکنه ولی تو باید تشکری فراموش نکنی تو باید تشکری بکنی به خاطر حسن مهمانداری که از تو داشته اما حد توانایی خودش بوده که به تو مد نظر گرفته چرا که ما وقتی که از مردم سپاسگزاری نتوانیم ما سپاسگزاری الله متعال را شاید هرگیز نتوانیم به جا آوریم پس وقتی که ما در یک جای مهمان شدیم از مهمانی ما فارغ شدیم از اونا یک تشکری بکنیم می اخلاق تشکری و سپاسگزاری رو نباید ما فراموش بکنیم همی که او شخص مقابل برای تو یک مهمانی را مد نظر گرفت یک تشکری تو از او شاید خیلی برش خوشایند باش شاید خیلی خوش شود تشکری خودش یک به اصطلاح یک خیلی محبت ها را زیاد میکنه صمیمیت را زیاد میکنه رفت آمدها را گاه اوقات رونق میبخشه و زیبا میکنه تشکری را فراموش نکنیم خود رسول الله صلی الله علیه و عبدالله بن بصر در حق عبدالله بن بصر که درش برش مهمانی کرده دعا کرد که اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم دعای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و در مورد عبدالله هست که پیامبر را مهمان کرد و پیامبر در حقش تو دعا کرد که الله متعال در روزیتان برکت بیاندازه یعنی دو چیزی که الله متعال شما را رزق داده برکت بیاندازه خدا شما را ببخشه و بالای شما رحم بکنه این دعای پیامبر در حق یک میزبان هست وقتی که ما از نزد یک میزبان میریم ما مهمان هستیم وقتی که از خانه بیرون میشیم ازش تشکری بکنیم تشکر از شما که خود را به زحمت کردین یا تشکر از شما که ما را پذیرفتین به مهمانیتان و شما یک شب و روز را یا یک چند ساعت را با ما گذراندن با هر الفاظی که برایتان آسان هست و مو الفاظ سنا تشکری بکنن دیگه ادبی که باید رعایت شود رعایت کردن آداب خوردن و نوشیدن این یعنی آداب خوردن و نوشیدن را ما شما باید رعایت بکنیم خوردن در خانه با فامیل و اعضای خانواده فرق داره با که خوردن در یک جمع از مهمانها یا در یک خانه کسی دیگه یا خانه دوستای فرق داره که ما و مسائل را باید رعایت بکنیم نباید یک مسلمان در این مسائل کوتاهی بکنه آخرین ادبی که ما شما باید مد نظر داشته باشیم و یک مهمان مد نظر داشته باشه پرهیز از بسطو آوردن صاحب خانه یک مهمان خود را مهمان بگیره از حد مهمان بودن خود تجاوز نکنه پا فراتر نگذاره یعنی طور کار نکنه که او صاحب خانه را از این مهمانی پشیمان بکنه این میزبان را از مهمانی پشیمان بکنه شاید گاهی شوه که میزبان صاحب خانه مریض باشه وقتی که مریض بود ای از واجبات است که نباید ما دیگه از حد ای که او تکلیف شد و زحمت شد ما بیشتر در واجبه این یعنی اون نباید به تنگ بیفته به تنگ آیه و با مشقت بیفته رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرماید که حدیث را سندش قبلا ذکر شده برای یک مهمان روان است که زیاد بماند تا صاحب خانه به تنگ آید برای یک مهمان اجازه نیست که در یک جای به حد بنشینه که یعنی برای یک مهمان اجازه نیست که به حد بنشینه که صاحب خانه تکلیف شود اینو به خانواده های خودم بفهمانیم یعنی به های خانه باید رو بفهمانی خود زنهایی رو باید بفهمه که وقتی در جای میرن همین قسمی که تو خودت رو دوست داره شاید دیگه مردم تو رو دوست نداشته باشه درست بعضی کسا خیلی صادقانه و مخلصانه کس را دوست می داشته باشه اصلا از آمدن تو از نشستن با تو خسته نمیشن از صحبت کردن با تو خسته نمیشن اما تو باید رو درک بکنه تو باید هنر زندگی کردن را هنر مهمان بودن و مهمانی خوردن را اینو باید تو رعایت بکنه یعنی باید بفهمی خودت میفهمی که تو به چقدر وقت به زحمت میشی کسی که خانه تو میه این چیزا رو در مورد مسائل دیگه مردم ذکر بکن در خانه که میره در خانه فرمایشات را بس بکنیم که ما این چیز را میخورم این چیز را نمیخورم ای کاش چیز می بود ای کاش فلان چیز می بود همون چیزی که آماده هست همون چیز را تناول بکن بس خلاص ای که بعدش باز فرمایش بده که مزه داد این نداد مزه تلخ بود شیرین بود فلان بود نبود ترش بود مسائل مربوط ما نمیشه یعنی یک کسر از مهمانی و از اینکه ما تو مهمان کرده او را پشیمان نکنیم یعنی هر چیزی که باعث به تو آمدن صاحب خانه میشه از چیزا ما باید بپرهیزیم و همه قدر زحمت کشیده خود را به تکلیف انداخته و برای تو زنگ زده تماس گرفته امرای تو که مهمان ما هستی وقتی به خانهش یک به تکلیف نکو بیشتر از او رو به زحمت نینداز همون چیزی که آمده است هر چیزی که حتی یک گلاس آب اگر باشه حتی یک چای ساده اگر باشه اما رو بپذیر از او اضافه رو بر زحمت نینداز که بگویش که چارچر نداشته برق نبود فلان نبود فلان نبود من خواب درست نکردم جای گرم بود جای سرد بود خانه سرد بود فلان بود و اینی ای کاش این چیز رو آماده میکردیم این چیز رو نمیخورم با از این چیز پرهیز هستم فلان این مسائل در کنار بگذاری خانه شخصی تو نیست که فرمایشاتت پذیرفته شود حتی در خانه خودت پز... فرمایشات خودت به حد کافیش پذیرفته نمیشه نمیتونه که مسا... اهل خانه های تو رو با تمام معنا برات آماده بکنن چی برسه به که تو یک جای مهمان میشه ای از جمله مسلمانی ما از آداب مسلمانی است که باید رعایت بکنیم در خانه که رفتم از خود فرمایشات نتیم که کاش ما بالای کوچ می نشستم بالای فلان می نشستم این چیزها درست نبود ما جای نشستن مناسب نبود این فرمایشات رو دیگه بس بکنیم او صاحب خانه را او میزبان را از مهمانی پشیمان نکن اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده اشتباه لفظی خطای گفتاری و علمی را به بزرگواریتان عفو بکنین و بعضی مسائل دیگه ای که درسایی که گفتم این درسا را با دوستایتان شریک بسازین که اونا هم از این آداب مهمانی برخوردار شوند چون روزهای عید نزدیک هست و اکثرا مردم در روزهای عید به مهمانی ها می روند از مهمانی ها برخوردار میشن دیگه وقتی که در مهمانی اشتراک میکنیم این مسائل رو ما شما رعایت بکنیم مسائل ما شما چون این مسائل خیلی کم یادآوری میشه این مسائل خیلی کم یادآوری میشه این مسائل ما شما مد نظر داشته باشیم از حوصله مندیتان تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته